顶膝的假动作啊，有的时候你顶右膝，人家就走了啊，那怎么办？我们要做的是假动作，假动作顶膝往前上步，砰！借这个假动作的落点进行蓄力，一个加速度蓄力，嘣，无论是斜线起马还是直线起马都 OK 的，没有问题。但是假动作得做标准一点，像真的甩手。 如果你不甩手，人家不会相信你是要顶膝，对不对？人家知道你要往前走，还要往后退，对吧？所以要假动作逼真一点。嘣，再来一遍，再来一遍，来一遍，那有的时候啊，我们不一定是先假装顶右膝，我们假装顶左膝，两种方法给一个新手最好养成习惯的一个方法，那就是一般左膝我们要换步，对不对？ 换步停息，所以说换步假动作，脚就落在前面，你右膝换步，借他力去发力，来一遍，嘘，回来，来一遍，嘘，好，配合一下拳法去做啊，比如两次直拳，假动作，假吸，再来一遍。 点击加关注，私信我们报名 H B W 欧式泰拳线下教练资格培训。一月六日北京站，二月十日上海站，二月二十四日深圳站。接过来，两次直拳，前手加一个右手拳。嘣，啊，嘣，假动作，再来一遍。嘣，啊，嘣，再来一遍。嘣，啊，换步假，加速，能用。 OK，我们都会用这种方法去练习啊，把它和一些特特特定的动作进行搭配啊。希望你可以喜欢这期，希望你可以去练习。感谢你的收看，我们下期见。